zwei, drei. Oh, hi Daniel, na? Ne? Ich zähle gerade das YouTube-Money. Vier. Oh, wie viel ist es äh, denn? Fünf, oh. sechs, äh, sechs, sechs YouTube-Money. Äh, wenn wir nicht gerade übelst harte Pranks filmen, machen wir auch in unserem Alltag ganz tolle Sachen, den einen oder anderen Schabernack so. wenn ihr da Bock habt, können wir das halt auf dem Kanal hier auch ein bisschen hochladen. Haben wir darauf Bock? Ich schon. Vor einiger Zeit zum Beispiel hatte unsere Freundin Maggie Geburtstag und da habe ich einen Gutschein geschenkt fürs Haare stylen. Und als ich dann neulich ins Theater wollte, wo immer noch die ganzen Schickimicki-Leute sind, habe ich sie gezwungen, diesen Gutschein einzulösen. Aber seht selbst. So, Maggie, ich brauche jetzt mal eine Schere. Das klingt schlimmer, als du denkst. Ich brauche jetzt mal eine Schere. Aber äh, wenn du mit der Schere hantierst, dann vergiss es. Ich heule, ich heule wirklich. Ich weine halt dann hart. Hallo. Ich will noch einschneiden. Du wirst eine Flasche schon in meinen Haaren verstecken, oder? <laughs> Ach, gehst du heute ins Theater? Ja. Du wirst gerne hübsch ab und dann muss ich hier auch noch ein Loch einschneiden. Oh, heute ist Theatertag. Und dann wirst du dir Haare in deinen Becher eingießen. Kennst du nicht Frisur? <laughs> Guck bitte da Das ist so die rein. coolste Frisur überhaupt, Margarete. Hast du irgendwas, um das zu befestigen? Ja, Haare. Die Haare sollen in die Flasche. Also wenn ich, jetzt, wenn ich halt jetzt keine, keine Schere habe, mache ich das jetzt hier mit verstehst halt nicht, Oh Gott, nicht in die Kamera. Was machst du jetzt? Ich habe ja einen Mechanikbecher, da kann ich das testen. Ich muss das halt wirklich irgendwie an der Seite von ihrem Kopf befestigen. Hä, <laughs> ist übelst gut. Ja. Da kann man jetzt Haare reingießen, oder was? Ja. Die werden Mach hier durchgeführt, hier so rein. Scheiße, ich hätte das Loch weiter hinten machen sollen. Ist halt auch, <laughs> ist auch falsch. Es muss halt hier sein. Hä? So, und hinten? Oh. <laughs> oh. Spaß. Das ist so behindert. Aber <laughs> das ist so dumm. Was? Nein! Alter, so ein Assi. Was? Nein, er hat es nicht gemacht. Er wollte dir Wasser da rein gießen in den Becher. Romantisch. Oh ohne Berater, der das muss auf jeden Fall mit rein. Du kannst aber das, die Strebe muss mit rein. es ist ohne Spaß. Es sieht halt, wenn, man, wenn die Flasche nicht wäre, wenn die Flasche nicht wäre, würde es echt gut aussehen. Ja, guck mal, von oben, von oben ist gleich dieses Firmchen so schön. Oh, es ist echt perfekt. Du siehst auch richtig glücklich aus. Ja. Wirklich Jetzt mal. los. das ist nicht schön. Das ist nicht wunderschön. Auf ins Theater, alles schick gemacht. Maggie? Das die ganze Kannst du dich umdrehen? Das hat mich jetzt halt echt ein bisschen geflasht, das Rätsel. Da ist wieder rein. Welche, sag Ja zum Leben. Ja. Zum <laughs> Leben. Ja, und zu guter Letzt hier nochmal ein ganz subtiler Spoiler für das neue Video demnächst auf dem Hauptkanal. Freut euch drauf, es macht mir auf jeden Fall Spaß. Ich finde die Aktion von dir unter aller Kanone.